هلو everybody خوش اومدیم به ویدیو جدید از بیگ نیزم میخوایم با هم بریم پارادایز پلی بریم چیزی که الان تازه تو Epic رایگان اومده دفعه اولا بازی میکنم خیلی ذوق دارم بریم که داشته باشیم قبل از هر چیزی یادتونه که حتما حتما حتما اگه از این سری ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو like کنید کانال subscribe کنید رو notification هم بزنید یه تونه که کانال من حتما بکنید subscribe like و اگرم عشقتون کشید کامنت هم بذارید خیلی عالی میشه من که خیلی انرژی میگیرم دم تک تک گرم بریم که داشته باشید کنترل شیرجه میزنه با space میپره با شیفت هم اینجوری میگیره بریم که داشته Inch'Allah. for me, Vicky. Better do more than You know, searches. Dino, kumain. Yung kurma yun, no? Dino, sasaro. Oh? Kailangan mag-yun. sahabat dia sama dekat tuh nah itu dia orang semua kostumnya the sacré Gyoza na ako. Oh, yung maganda, pwede ka na. Eh, save na lang ako. Parang ich sieht. Et l'a tu tu hein, es es you know? بچه یوتیوب دو تا قابلیت داره به نام like و subscribe. یادتونه که channel بکنید dele, recording. J Hoje te bate. نشستم به در نگاه میکنم دریچه آب Come on! Come on! Oh, baby. Yeah. Easy, oh, easy. Come on! Look at me. get? Geen te zijn Oh. <laughs> مرسی که تا ویدیو دیدین اگر از این سایت ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو like کنید کانال subscribe کنید زنگوله notification بزنید تا از ویدیو جدید مطلع بشید خیلی دوستتون دارم تا ویدیو دیگه میبینم تو گود من